Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission. Mitglieder des Rates, Herr Damian Müller, Sie haben das Wort. Präsident, Frau Bundespräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wie wir also wissen, ist der Bundesrat bereit, dem Parlament voraussichtlich 2018 die Botschaft zum Ausbauschritt 2030 bis 35 des schweizerischen Eisenbahnnetzes vorzulegen. Das ist sehr verdankenswert und gleichzeitig, so vernimmt man aus der Presse, sind die schweizerischen Bundesbahnen ihrerseits daran, Pläne für den Ausbauschritt äh, des Bahnnetzes für die Jahre 2035 äh, zu erstellen. Aber meine Damen und Herren, das veranlasst mich nun heute ebenfalls das Wort zu ergreifen. Denn mir geht es darum, dass die Landesregierung etwas Klärung in die aktuelle Debatte bringt, nicht zuletzt um nötige, unnötige Ängste, die aufkommen, im Moment etwas zu verstummen. Und wenn ich von möglichen Ängsten spreche, dann ist es leider nicht unbegründet. Der Kommissionssprecher und Kollege Graber hat es ja unmissverständlich gesagt. Es geht bei diesem Postulat um eine Prüfung, die in der Botschaft integriert werden kann als Antwort. Als Vertreter des Standes Luzern, aber auch als einer der zehn Ständeräte aus der Zentralschweiz bedanke ich mich bereits jetzt für die klärenden Worte in Sachen schweizerischen Bahn, Zukunft und vor allem auch der Zentralschweiz, welche wir mit einer möglichen Vorfinanzierung visionär beschleunigen können und uns somit für die Zukunft fit machen können. Meine Damen und Herren, mir ist klar, dass sämtliche Regionen unseres Landes immer wieder auch äh, Anliegen haben und sie eigentlich ihre Bahnzukunft regeln möchten. Ebenso klar ist mir, dass der Staat haushälterisch mit seinem Geld umgehen muss und nicht alle Begehrlichkeiten erfüllen kann. Die Bahnzukunft ist ja schließlich kein Wunschkonzert. Aber, meine Damen und Herren, liebe Frau Bundespräsidentin, ich erwarte gleichzeitig, dass diejenigen Regionen, sei es der Genfersee, sei es die Ostschweiz, aber auch äh, die Zentralschweiz und insbesondere der letztgenannte, welche doch auch zu den aufstrebenden Wirtschaftsregionen unseres Landes gehört, in diese Bahnplanung nicht benachteiligt werden. Und das Kommissionspostulat bringt es ja schlussendlich auf den Punkt, damit wir die Weichen für die Verkehrsinfrastruktur jetzt stellen können, ist es wichtig, dass wir dieses Postulat annehmen, damit wir die Vorfinanzierung und dieses Thema endlich klären und somit Klarheit schaffen. Und diesbezüglich bitte ich Sie, die Weichen auch für die Zukunft und die nächsten Generationen zu stellen, indem dass wir jetzt diesem Postulat zustimmen und gleichzeitig alles klar machen, wenn es um das Thema Vorfinanzierung geht. Besten Dank, Herr Müller. Das Wort ist weiter frei.